ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ତରଭା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ ବିଶମ୍ବର ନାୟକ ମାନଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ତରଭା ଏନ୍ଏସିରୁ ନଅ ଜଣ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତେଷଠି ଜଣ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଳାକାରମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଢୋଲ ମହୁରି ଇତ୍ୟାଦି କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାସ୍ତରୀ ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ପ୍ରଭାସ କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରମ ବିଶି ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ମାନର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ